Bueno, arratzalde hon danoi. <laughs> E, gamer ontsia Euskal Bideo Jokalarien komunitatea aurkestrean atortzuei. Eta, bueno, pixkanaka, pixkanaka, pasa, pasa. Ah, hau. E, eh, azaltzen joan naiz nola e, gamer ontsian komunitatea. Gauza txiki bat izatetik, ba, pixkanaka onditzen doan zerbait izatera pasatzen nahi dan. Eta askotan galdetzen digute, e, zer dan game irauntzia edo zer esan eden game irauntzia izenak, ezta? Ba, bueno, game guztiak ezagutzen duzuen ingleseko jokutik dator, hitza eta irauntzia berriz, ba, zaparra da, da. Hau da, zerbait azkar edo indarrez eroritzen ari dena, ez? Orduan, e, ba, honekin errepresentatu nahi genuen da, ba, jokuen zaparra da bat, edo atzea, atzea, noa zoaz? Hor, bale, bale. <laughs> eta, hori, joku pila bat e, publikatuko ditun leku bat edo izatea. Leku erreferente bat. Bueno, historia pixka bat nondi gatoz, nola hasi zen kontu hau guztia, ezta? Pasa? Bueno, lagun batzuk elkartu ginen, kafe bat eh, hartzen hor, Sarauzko terraza batean, eta kuarriako lagunak ziren, eta hauek esate zidaten, ez zutela aurkitzen inor, e, YouTubeen eta horrela, ba, euskera zibiltzen zirenak, eta ba, euskerazko komunitaterik edo ez zutela aurkitzen ba, bideo jokuetaz hitz egiteko, ezta? Eta horrela, ba, bereik eh, proposatu dizkidaten ba, webgune bat e, diseinatzea, YouTubeko bideoak hartu, enbez moduan ipini eta hori xe bakarrean eh, publikatzeko. Eta lehen ideia hori izan zen, ideia simple bat, non behaiek behaien kanalak zituzten, kanal horietatik bideoak hartu, e, ipini blog batean bezala eta eta listo. Eta horrela jendeak ikusten joateko, ba, ere badola zerbait eta bueno, ba, behin artean hitz egin alizateko. Zer gertatu da? Bueno, e, nik e, enpresa batean egiten du lana, e, web garatzaia naiz, eta bueno, gauzak ba, nahiko txukun e, egin nahi izan dituen. Eta, bueno, ba, puntako teknologia erabili nula horretarako, ba, mugiko egokituta, diseinu simple batekin, erakargarria bizka batez, eta <laughs> atal desberdinak hasi ginen garatzen, lehen ba hori, e, YouTubeko bideoak ipintzeko, baina segituan jendeak eskatu zigun, ba, blog bat ipintzea, ba, notizi bat zegoenean edo zerbait, ba esateko, ba, bueno, ba, eh, idatzi zerbait eta ipiniko du hemen, eta albaldi madu aurrenetarikoak izan euskeraz eta ipintzen, beza asko zo beto. Baina, horren segidan etorri izan foro bat, ez bestea, ez dakit zer, bak, saltza, ez? Eta segituan, etorri zen Durangoko azoka. Eta orduan, jarri behar izan ginen beste atal bat, ba, bueno, gure aurkezpen guztiak hor publikatzen ditugulako. Klikatu berri nahi Bueno, hemen e, eh, e, eh, itzaldi bat eman nuen, bideoa da, asmatzen baduzu, martxan ipintzen. Besterik gabe, e, aurretik e, Durangoko azokan eh, eman genuen hitzaldi bat, eta hau izan zen etxafuego botatzeko unea, ezta? E, Euskal komunitatera zabaldu ginen, eta ba, jendean erantzun ona izan genuen. Jende hasi zen erregistratzen webgunean gero eta jende gehiago hitz egiten zuen bai Twitterren eta Facebooken honei buruz, eta guretzat izan zen indarra handia. Eta batez ere indarra izan zen, Ze e, aurkezpen horretara, ba, gaur egun e, kide diran jende bat azaldu zelako. Eta jende horrekin, osatu da talde motorra ditzen dioguna, azkenean WhatsApp talde bat besterik izan, baina, bueno, bintzat, e, eh, bideo jokuei buruz eta e, komunitatea buruz hitz egiten zen egunero, egunero, egunero, eta horrekin lortu genuena da, ideia berri pila bat izatea, eta ideia horiek garatzeko indarra lortu genuen, ezta? Man? Eta Durangoko basoka eta segituan, eh, gabonetan egin genuen batzar bat, afari bat, elkarte batean, eta hemen daude garai hortako eta horren dikide dira batzuk, eta zenbait erabaki importante hartu genituen, ba, komunitateak izan bertzuenari buruz, e, eh, ueguneak eduki bertzitun eduki motei buruz, eta eta bueno, zen norabide hartu behartzen, ez da, azkenean gure proiektuak. Eta oso eh, batzar garrantzitsua izan zen, eta ba hortik proiektu berri asko sortu ziren. Azteko erabaki zen puntu eus izan behar genuela, ba, bueno, e, eh, euskaraz egiten genuelako, eta erreferentzia hori lortzeko marka badenez, ba, ba puntu eus lortzea. Gero, eh, atal berri gehiago sartu genitun, adibidez, txapelketa kudeatzeko sistema bat. E, garatu edo e, eh, txapelketa joku desberdinen txapelketa kudeatu alizateko e, eh, sistema bat. Eta gainera, e, mota desberdinetako zeak izan daitezke partidak. Izan daitezke eliminatoriak, ligak, individualak, taldeka. Eta bueno, orain garatzen gabitz, baina oso ideia ona izan zen, eta parte hartze desientea ari izaten. Jokoen katalogo bat ere sortu genuen, e, ba, bueno, e, eh, horre idazten dian eta sartzen dian edukiei buruzko ba, jokuen bat, informazio minimo bat edukitzeko eta horrela. Eta terminologia. Hau garrantzitsu izan da, ze, noski, e, euskeraz egiten aurrena gara la uste dut. Orduan, hitz asko ez daki, ez nola esan, eta batek bideoan era batera esaten du, besteak e, artikulu eta bestera batek idazten du, orduan, pentsateko enun gauza batzuk, komenizela izela adostea eta bueno, zergatik ez guk asmatu, ez? Nola esan gauza, nola esaten da e, final boss euskeraz? Ez? Nagusi goren, azkenengo nagusia, pues, erabaki ezagun, ta, eta hortxe, izan gaitezen lehenengo tarikoak hori izaten. Eta gero, erabaki genuen, erabiltzaiek ere bai, e, edukia e, sartu izateko aukera izatea. Gu, ordura arte, talde motorean ari ginen sartzen edukia, Baina esan genuen, bueno, iriki dezagun mundu guztiak sartzeko, egon daitezen e, kudeatzaile batzuk, hori kontrolatuko dutenak, baina kanpotik norbaitek zerbait sartu nahi badu, berri bat, gameplay bat, nema, utzi libre. E? Eta hori bultzatzeko gainera jarriko dugu karma sistema bat, puntuazio sistema bat, hori nahiko simplea dena, baina bueno, motivazio hori bultzatzeko. Eta gero azkena, ba, Minecraft zerbitzaria jarri zan martxan. Ze, lehen aipatu dizuedan bilera hori egin baino lehenago, e, gazte bat etorri zitzaigun, esan ez, Minecraften oso e, abila zela eta gustatzen zitzaiola administratzaile izatea eta bestea eta nahi zuela zerbitzari bat eduki euskeraz bera kudeatuko zuena, diru bilketa bat jarri genuen martxan, e, crowdfunding sistema baten bidez, lortu genuen urte beterako finantziazioa, eta martxan daukagu, eta zerbitzari horren truke eman digute baitare manbel bozipeko beste zerbitzari bat, hau azkenean team speak baten antzekoa da, eta laro gaita sortzi pertsona e, ba, aldi berean jo, e, partida bat jokatzen eron daitezke ba, boz IP horrekin. Eta hemen ikusten duzu adibidez, ba, bueno, mundu horrena, ba, daukate osatuta donosti bilbo, ba, herriak eridea eraikitzen ba, mundu virtual horretan. Sí. Bueno, hemen bizkat proiektu batzuk berriak lehen horrez azaldu dizkizuetenak, bizkat destakatzearen eta hau da txapelketen horria. Hau izan da, eh, pasa, pasa, atzera. Hau izan da orain arte duki dugun e, txapelketa e, ba, garrantzitsuena edo exito gehien eduki duguna. Berroita zei parte hartzai izan dira, bost, bost, bosten aurkako ligo Leientzeko e, eh, txapelketa bat izan da eta bueno, online guztia ikusten zuen, iruzkin desiente izan ditu, eta bai, eta bueno, partidak ikusgarri daude, berriz e, errepikapenak ikusi nahi bat eta hori, eta oso oso txukuna izan da, oso gustora gaude honekin, e, bai, laun oso polita izan delako. Pasa. Lehen esaten nuen profila eta karma. Erabiltzaile bakoitzak bere edukia sartzeko aukera dauka, notiziak, ze gustoko joko dauzkan, azken gameplayak egin dituztenak, ze plataformetan jolasten duen, ze zare sozialetan da bien, bere jarraitzaileak irabazteko. Bueno, kasu honetan aukidea da, orduan bueno, horre markatzen dugu kidea dela, estadistika dauzka, ze, ze bakoitzetik, eta baita ere ipine genuen ordenagailuan en, en, esango dut, hori da, ordenagailuko jarguarra eta e, ipintzeko aukera. Eta horrekin beste ikus esaten, ba, segun eta ze jokutan jolasten duen, ba, ba no, nolako ordenagailuarekin ibiltzen den joko horietan. Txuen barkatu, eh? Eta azkena esan dudana, karma, ba, eduki guzti hau, zartzea gatik, ba, irabazi duen, puntuazioa da. Perfila betetzea gatik ere bai, puntuatzen da. Hau berriz da, eh, Minecraft zerbitzaria, gurea, daukaguna, justu hau gainera e, erabiltzaile batek egindako mapa da, Osa ez da administratzaile egina bere, berak eraikizuen eraiki zuen guztia, eta ba, manbel bidez komunikatzen dira artean, eta partida jokatzeko. Eta garrantzitsua, dena doainik da. Hau BIP sistema batean bidez finantzatzen da, eta ordan hemen e, BIP, jokalari batzu ditugu, nun hamar euroko kuota bat e, ordaintzen duten hilean, eta abantaia zeintzu dira, ba, zerbitzari honek, hogeita mar erabiltzaile aldiberean e, eh, onartzen dituela, ordan, hogeita mar erabiltzaile horiek, horietara iristen magera eta ez bazera bip, zu kalera zoaz. Eta, bueno, gero beste abantaia batzuk ere baude, ba, adibidez, e, maskotak dituzu, eta, eta bueno, atentzio berezi bat, zerbitzarian, Pasa. Bai proiektu da datu batzuk. Bueno, datu ze batzuk, nahiko gau dira hauek, eh? Egunero, egun bat erabiltzaile sartzen dira hauek borrera. Egun erabiltzaile bakar. Egun dispositibo esango dugu. Lareunda berrogei bisita edo horri alde ikuste dituzte. Guztira, berreunda irurogei bost erabiltzaile daude, erregistratuta, alegia ez da trolik. Horietatik bost bazkideak era, eta egun da hogeita mairu, E, e, Minecraft jokalaria dira. Osea, erregistratuta egoteaz gain, Minecraften ere ibiltzen dira. Sortutako eduki e, dagokionez, ba bueno, e, berreunda artikulu, ez dakize, baina hemen importantien agian da, zazpi txapelketa jokatu dirala, eta iruro eta zazpi partida e, on jokatu dirala baita ere, ezta? Eta guzti hau, irailetik ona, horrein ez da, ez da urte pasa, iraian da gure urte betetzea. Ah, bueno, bai, ikerrek esaten duen bezala eta arrazoi dauka, Steam talde bat ere badukagu, eta horri iruro gita sortzi pertsona daude baitare jokal jolazten. Bueno, pasa, pasa, eta aurrera begira zer? Ba, bueno, aurrera begira dauzka, eskuartean daukaguna da, txapelketa kudeatzaile hori hobetzea, taldekako inskripzioak eta sartzea, penalizazio sistema bat, ze gertatu zaigu, batzuk azken orduan atzera botatzea eta ateratzea partidatik edo ez azaltzea, horrelako gauzak ekiditeko ba, penalizazio sistema bat, oso oso garrantzitsua, elkarte izango gara, eta honek emango dugu proiektua indartzeko aukera bat, bazkide sistema bat ere ipiniko dugu, bazkide bakoitzak amarre euroko kuota batekin edo horrela, eta honek suposatuko du, ba, urtean zehar dauzkagun gastuak kurrituta egongo direla bueno, orduan proiektua sendotuko da eta beste gauza batzutan bideratuko dugu ba, sobran daukagun dirua. Ezta? Ekintza presentzialak indartu nahi ditugu, horretarako langidentzan gaude, ba, bueno, egon gara adibidez hau kasu hori da, Euskal Enkaunterrekoakin, e, Asko e Fundazioarekin, eta bueno, beste hain batekin da gaude, inditotemekin eta horrela jokoa e, salmentara bideratzen dian e, beste enpresa batekin. Eta oso garrantzitsua baitare, e, gamein telebistaren sorrera. E, mikrofono hau ez da telebista bat sortzen ari gara, bideo jokoei buruz e, espezializatua egongo dena, eta hori egon kortu eta indartu nahi dugu. Asmoa da, albaldi bada, e, astean programa bat izatea, amarra maoz bat minutukoa, eta hainbat atal desberdinekin. Eta bueno, bidean dihoa hori, Leicester izango da proa pilotua, e, udan hori, Leicester bertan, eta irailetik aurrera ia, ia azten gara pixkanaka, pixkanaka. Eta hau izan da dana, espero edo gustatuko zaizuela, galdera emat baldin edo, lasa izan eta zaiatuko gara erantzuten. Igual eh, ez dago zeu planteuta, baina ze ze sektoretara orientauta dago, esan nahi dut, e, igual, ze adinetako rangotara edo orientauta egongo zen e, dauko zuen edukina? Ala ez zue plantea, ba, ala ez interesatzen hori planteatzea? Egia esan noen, ez da, oengo zirikita daukago. Ez dugu, pentsatu iztea, e, ze, bueno, e, ez dakit nola esan, hasiera batean behintzat, nahi genuen guztia irikia izatea, eta pixkanaka, pixkanaka joango muga jartzen non dauden. Oraingoz, Minecraft erabiltzaile asko daude, asko oso gaztetxua dira, eta badakigu, azkenean e, oientzako bideratutako edukia sartzen dugunean, asko irabazten dugula audientzian, esaterako, ezta? Baina, bueno, e, danea irikita gaude eta nahiko genuke danetik egite, ez izatea bakarrik e, gaztetxoentzako, baina, bueno, iruditzen zaigu, oit, ez dakit, adintarte bat esateatik, hogeita ama zerbait urtetatik berako jendearentzako daola. Baina bai, elduen helduentzako ere badago, eh? Eta beste gauza bat, da beti eskatzen duguna eta esatzen duguna. <laughs> Ez dakit aurreko argazkian ikusten da, baina talde motorreko guztiak e, gizonezkoa bera. <laughs> Amaoz, <laughs> gizon gaude. Eta beti ari gara esaten emakumeren bat, edo ia, usartzen edo hau ikusten baldin du bideoan ba, sartzeko animatzea, taldean sartzea, parte hartzea, ez, bada, ez badu nahi bazkide izan ere, ba, bueno, bintzat forotan da idatzi, elkarriz, elkarrizketare mate egin nahi baldin badu edo zerbait egin, eta bueno, irikita gaudela guztiz. Eh? Eta hoxe da, dana. Beste galderaik, baduk ezue? Ezkerrik asko guztiei.